हेलो दोस्तों आज हम लोग सीखने जा रहे हैं कैसे जे और फोटो पेज को जो अंदर का जो ब्राइटनेस है कैसे इंक्रीज़ करते हैं कैसे डिक्रीज़ करते हैं जैसे देखिए ये पी फाइल था इसको हम लोग जे में कन्वर्ट किए कन्वर्ट करने के बाद उसका जो ओरिजिनल क्वालिटी था वो बहुत बुरा है इसमें क्लियरली कुछ दिखाई नहीं देता है इसमें इतना ब्लैक था इसको कैसे ब्राइटनेस कम करके थोड़ा दिखने जैसा कुछ मिलेगा देख सकते हैं यानी का रीड कर सकते हैं उसको प्रिंट कर सकते हैं इसलिए ऑनलाइन में बहुत सारा वेबसाइट है इसमें इस वीडियो में हम लोग तीन वेबसाइट के बारे में डिस्कस दिए हैं डिटेल्स डिटेल्स दिए हैं और काम किए हैं इसमें तीनों का डिटेल्स हम लोग में लिंक में दे देंगे तीनों का लिंक दे देंगे उसमें और जो कैसे काम करते हैं इसमें देखिए ब्राइटनेस को कैसे डिक्रीज़ कर दिया ब्राइटनेस को थोड़ा बढ़ा दिया इसमें ब्राइटनेस बढ़ाने के साथ साथ में फ़ोटो का हम लोग क्रोप भी कर सकते हैं फ़ोटो का जो कोई भी स्कैन करने के टाइम स्कैन के आजू बाजू में जो बहुत सारा साइड स्कैन हो जाते हैं जहाँ पे क्लीन क्लियरली दिखाई नहीं देते हैं जैसे बाउंड्री बॉर्डर देखिए इसमें ब्लैक कलर का दिख रहा है उसको भी हम लोग क्रोप कर सकते हैं इसमें एक्चुअली ये जो फाइल था ये था पी फाइल कहीं से भी कोई भी फाइल को हम लोगों ने पीडीएफ फाइल को स्कैन करके पीडीएफ फाइल में सेव किया था पीडीएफ फाइल को तो डायरेक्टली पीडीएफ में भी कर सकते हैं ब्राइटनेस बट एक्चुअली हम लोगों के लिए आसानी होता है सबसे अच्छा होता है जीपीजी में कन्वर्ट करने के बाद हम लोग इसमें क्लियर करेंगे वो फाइल को हम लोग जेपीजी में कन्वर्ट कर लिए फ़ोटो फाइल में कन्वर्ट कर लिए फ़ोटो फाइल में जेपीजी को उसके बाद ब्राइटनेस में इंक्रीज uh, करने के लिए या डिक्रीज करने के लिए इंटरनेट में बहुत सारा वेबसाइट है इसको करके सेव कर सकते हैं इसमें कोई प्रीमियम खरीदने की ज़रूरत नहीं है पैसा खरीद पैसा देने की ज़रूरत नहीं है इसमें इसमें ये जो दूसरा सेट है इसमें देखिए बहुत कुछ है इसमें बहुत सारा सेटिंग है इसमें ब्राइटनेस कम कर सकते हो थोड़ा कलर दे सकते हो उसका ब्लार कर सकते हो इसमें देखिए सबसे अच्छा इसमें लग रहा है अंदर का जो लिखा है क्लियरली दिख रहा है इसमें ऊपर का जो ब्लैक कलर का जो शेडो था फुल क्लियर हो गया इसमें कोई भी पेज में सेव कर सकते हैं कोई भी फ़ोटो फाइल जे फाइल हो वार्ड फाइल हो एक्सेल फाइल हो कहीं पे भी हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं एक्सपोर्ट करके सेव कर सकते हैं पैसा नहीं लगेगा इसमें प्रीमियम खरीदने की ज़रूरत नहीं है फ्री में सब कुछ हो जाएगा इसमें उसी टाइप का हम लोगों ने तीन तीन वेबसाइट के बारे में डिटेल्स हम लोग दिए हैं बहुत आसान है बहुत ईजी है इसमें इसमें देखिए सेकंड फेज में ये वाला फिल डाउनलोड होने डाउनलोड होने के बाद उसी में पीछे देखिए ये डबल करने के बाद इसमें देखिएगा जो सेव किए हम लोगों ने कैसा दिखता है ये ओरिजिनल पुराना फाइल और इस फाइल में बहुत अंतर है पुराना फाइल में इतना ब्लैक तो ऊपर से दिखाई नहीं दे रहा था अंदर में क्या कलर है ये तीसरा है इसमें देखिए बहुत सारा बहुत सारा टूल्स है इसमें सब कुछ फ्री में यूज़ कर सकते हैं ब्रश कर सकते हैं क्रूप कर सकते हैं एडिट कर सकते हैं मार्च कर सकते हैं इसमें बहुत सारा सेटिंग बहुत कुछ कर सकते हैं इसमें जे फाइल को और जेपीजी फाइल के साथ T file JPG file GIF file इसमें बहुत सारा फॉर्मेट इसे हम लोग कम कर सकते हैं सबसे अच्छा अच्छा होता है जे फॉर्मेट को ही कम करने में इसमें फाइल कॉन्वर्ट करने के बाद इसमें ऑटोमेटिकली अपलोड हो जाएगा अपलोड होने के बाद इसमें दिखेगा हम लोग जो रियल लाइफ में ब्राइटनेस जो काम कर रहे हैं या ब्राइटनेस बढ़ा रहे हैं इसमें नीचे दिखेगा इसमें फ़ोटो का रियल लाइफ का क्वालिटी कैसा है अंदर में देखिए जो ब्लैक कलर शेडो तक कम हो गया अभी हम लोग इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं एक्सपोर्ट यानी का सेव कर सकते हैं डायरेक्ट उसको जे फाइल में सेव कर सकते हैं जे को जितना सारा फाइल था यानी का तुम्हारे पास ज़्यादा फाइल होगा तो एक साथ में दस बारह टू पेज होगा तो एक एक करके ग्रुप करके भी कर सकते हैं करने के बाद दोबारा ऐड कर लेना मार्च करने के लिए भी वेबसाइट में बहुत साइट मिल जाते हैं ये पीडीएफ फाइल जेपीजी फाइल को मार्च करने के लिए जेपीजी फाइल को एक्सपोर्ट करके पीडीएफ में सेव करने के लिए बहुत आसान है जब जेपीजी से पीडीएफ पीडीएफ से JPG doc file Word file Excel file इसमें कोई भी फाइल में फॉर्मेट करके आराम से कर सकते हैं कोई मुश्किल नहीं होगी इंटरनेट में सब चीज़ें जस्ट सर्च करके बार देखना पड़ता है इसमें देखिए सेव हो गया ये नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे इसमें जे पी फाइल को कैसे स्प्लिट करते हैं चिप स्प्लिट भी करना दिखाएंगे वीडियो देखने के लिए थैंक यू